Төвчүүд Эмэл радио 88-ны уралдаан дээр сугаад харуулсан сонсож бэ. Эрхэм сонсогч таны өнөөдрийн амар амгалан дахин алтхая. 7 нүбүрийн даваагаас баасан гаргийн 17 цаг 15 минутаас радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцаагыг суриатгаар яаран нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Өнөөдөр 2023 оны 4-р сарын 27-ны пүрэв гаргийн яаран нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Студид хөтлөөч гэрлээ Анжгаамиг хаш дарилгч Робинор ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн витамин, витамин замал гэсмэт гэсэн албан ёсны хэрэгтээр оруулж ирж байгаа. За мөн хөдөлгөөн баяр баясгалан суурайтаар Волтерийн хамтраалж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань хөвсгөрөө чөргөрөө гэдэг сэдвээр ярилцсан заяа. Аа за. За За хоёр залуу хоёр бүсгүй байна гэж бодчих заяа. Эсрэг эсрэг гүйсийнхаа хүмүүсийг бодоорой. Оё. За аль нэгийг заавал сонгоно. Нэг нь хөвсгөр, нөгөө нь чөргөр. Алийг нь сонгох вэ? За анжаагаас эхлэе. Таргалуулах амархан уу, турах турах тураах амархан уу гэдэг дээр л хамаг одоо бодол санаа төвлөрж штэ. За. Яг үнэндээ таргалуулах амархан штэ. Ой таргуулдаг хүн байдгийг. Тэгэхээр нь чөрөг чөргөрийг авах юм уу? Өө яг э, юу нэг хахаа хахаа шахаж байгаа юм шиг хаашаа ч хөдлөхгүй ингээд нэг газар хөвтүүлээд идэж уулгаад явж тэр ураараа ч харагдахгүй хараагүй хараа. Айгуу сонио нэг юм юм хүн байсан бүр э, пив пивн дотор нөгөө юу хийж өндөг хийж уугаад таргалдгүй каш идэ таргалдгүй бүр ингээд бүр аргаа барцаа. Бүр хөдөлгөөнийг хорих хэрэгтэй байхгүй юу? Манай одоо одоо шүү дээ тийм ч юм яг юм бүү тий. Хоёр хүүхэд төрүүлсэн заяа. Хоёр хүүхэд төрүүлс хоёр хүүхэдтэй мөртлөө тэгээд чамтач 96 оных бүр ерөөсөө юу ч идээд хэрэглээд ягаад ч таргалдгүй. Гэрүүнийг одоо буян гэж ярих уу? Гэхдээ одоо тэр одоо тэр их санал л. Гэхдээ ихэнх хүн бол таргалдаг шүү дээ. Ихэнх хүн таргалдаг. Харин цөөхөн хүн турдаг. За хэдүүлээ яг наадаа. Яг энэ чинь үний өсөлтөл гэсэн. Нөгөө нэг фитнес өсөлтөд буцаад буудаггүй. Анжаахаа байж. Наа чи фитнес дээр хэдүүлээ ярьцсан юм. Зүгээр тарган турах хагаал яа. Турахгаар авъя. Яг зөв. Бүдүүнээ авъя. Яагаад? Яагаад? Яагаад гэдэг хэлж бондогоод боо. За анжаа бол одоо тэр турахаагаа аваад таргалуулъя гэдэг штэ тий. Чи аа ба хөөхөн гэдэг утгаар. Үгүй бо игдээд штэ хөөх штэ. Хашаах. Би бас хөсгөрийн авнаа. Би <laughs> яг одоогийнхоо энэ мастер бол надад бол аби одоо адилхан бүдүүн хоёлоо холбиролцоод юу гэх зүгээр турхагийн даа. <laughs> Харган дурхаа хоёул харган жаргал би. Хүн тий хүн сонгонготой холбиролцох болох уу? За за. <laughs> Холбиролцох уу, холголцох уу? Харган жаргал идэлхүү гэхлээр харин яг таархан турхаа байна. Ер нь хараа ер нас насандаа яг өөрөнгөсөн юм магтай байх хэрэгтэй юм болов уу гэж би яг 어떤 게 살았다. 때문에 Тийм ээ. Бүр яг ингээд миний насны хүмүүсээс бүр туранхай юм чирийсэн бах бас нэг тийм эвгүй шүү. Нэг тийм бас эвгүй. Тий, аштах харагддаг юм билэ. Жохон махтай байвал гэж бодогддог. Өнкаагүй харагдаад байдаг аахгүй юу? Өнкаагүй. Тэгтээ нэг л сонь харагддаг юм билэ. Тэгтээ өн туранхай байгаад жимбгэр байвал гоё харагддаг. Түгрээрээ уух юм шиг тийм. Их муухай харагдаад байдаг. Надад яг тэгдэг харагдсан шүү дээ. Хүн үү? Тий. Гэхдээ тэгтээ бас нөгөө нэг юм жижиг өвтөр хүүхнүүд байдаг шүү дээ. Одоо номоо заяо таргалуул за ээ бурхан багш минь ёстой нэг дондоос юм бол шүү дээ. Өнгөрөөл явж байна. Тэгэхээр жижиг хөвтөр биелдэггүй хүн бол тургаал байсан. Хөлөө ингээд зөөж чадаал ингээд явах хэрэгтэй. Оо намайг тэгж явах шаардлага байхгүй зүгээр өнгөрч гэнэ. Хөөш. Гэтэ хараа би нэг 74 насныхаа төрсө өдрийг тэмдэглэж байгаа фэйсбુક дээр нэг өвөөгийн зураг харсан заяа. Аа за Монгол уу? Үгүй. Өөр Япон ч илүү дээ солонгос. Тэнгүүтээ төрсө өдрөө ингэж тэмдэглүүл гоё гэсэн хүмүүс ингээд шиэрлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр өвөө заяа нөл булчин Тэгсэн мөртөө царай нь ингээд юм хөгшөн тэгээд өснө буурлаа шүү дээ яг ажаа. Ер нь ямар шүүс санагдсан. Надад биш дээ. Хүү санагдсан. Надад ингээд хараа жинхэнэ өвөөнөр аим гоё ярддаг байхгүй юу? Яг жинхэнэ өвөө шиг өвөөнөр <laughs> тэр өвөө өвөө шиг өвөө харагдахгүйсэн. <laughs> Э, тийм ээ тийм тийм. Яг тэгдэг. Өвөө шиг бол өвөө шиг байх. Магадгүй <laughs> тийм. Гоё нэг буян асгарсан нэг өвөө байдаг да тийм нэг цагаан толготой, цагаан сахалтай тийм. Нэг намдуух ярьсан. Тийм. Адига шиг биш KFC-ийн өвөө шиг гэж. KFC өвөө шиг яг. Манай манай өвгөн Хоёр өвөөд байсан шүү дээ. Би ч хоёр өвөөтэй байсан. Манай нэг өвөө өндөр туранхаа өмсөн байхгүй юу? Тэгээд нөгөөх нь болох хөрзгөр үү? Жохон манай өвөө гэхдээ айгүй яг гэр хүн байсан. Тийм нэг бэлсгэрдэг тийм шүү дээ. Нэг шүрмэстэй тийм хүн байсан. Манай нөгөө өвөө болохоор намхан дуу тэгээд жоохон мариатай жинхэнэ өста буурал сахалтай тийм халзан тэгээд тийм өвөөс хоёулаа л нэг тийм нэг юм яг нөгөө мегагээ хэлж байгаагаар жинхэнэ өвөөш гэл өвөөс гоо тэгээд их шууд өвөө эмээхээр дээлтэй хүн яг төсөөлөлд буудаг те тийш дээ миний хот хүртэл яг нэг тийм тэгээд би заримдаа дээл өмший гэж боддоо шүү манай өвөө бас буу буурал толгойтой байсан шүү дээ буу буурал толгойтой тэгээд бас яг ингээд цагаан сахалтай тэгээд манай өвөө чинь нь одоо нөгөө 1945 оны чөлөөлөх байлдаанд оролцож явсан. Таамгийн гуршууч хүн гэдэг ийм өндөр том биетэй. Тэгээд ингээд яг яг тийм бууралтаатай өвөө байдаг гэсэн. За одоо нөгөө турхга хүүхнээ ярих уу? За за. Би яг ингэж хэлж ирсэн. Нөө турхгалаг буцаад орхоо гэдэг. За за хүүхнээ ярьж тээ. Эмэгтэйчүүдээс нь асууя одоо чамаас бас надаас <laughs> за хүүх өгзөггүй чөргөр гэхдээ хувцас өмсчгөр гой харагддаг биетэй эсвэл нүцгэлхээр хөх өгзөг нь гой гэхдээ гадуур явхад нилээд хөсгөр харагдах хоёрын алийг нь сонгох вэ гинэ эмэгтэй хүнийг нүү аа би эмэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг сонгоод байгаа юм уу эмэгтэйчүүдээс л асуу ихсэн байх гоо гоо чи ингэх юм биш үү чи чи өөрийнхөө галбирыг тийм болвол алийг сонгох вэ гэдэг юм шүү тийм ба тийм ба За дахиад асуугаа ойлгоо. Ойлгоо ойлгоцсон ойлгоцсон. Ойлгосон бохоо. Нэг юу гаргахаар гоё бомбодог нь гоё юм байна. Тэг ил гарахаар бомбад гэн гоё юм байна. Гадуур явхад ямар хамаатай вэ? Гадуур явхад ямар хамаатай. Нэгэнт би нөхөртэй л юм чи. Тийм үсттэй. Хэрвээ би ганц би байсан болно штэ тий. Ястаа яг ил нөгөө нэг яг гадуур явхад гоё сонгох байсан. Тэгсэн мөртлөө тайлхтаар нэг юм байхгүй. Байхгүй. Тэг би яахчгүй юм чинь. Яав яахчгүй. Юу яахчгүй гэж. Локалцсан юм чинь бүгд ийн. Нөө нэг хиймэл өгцөг хийгээд левчгэндээ амсчихж явж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь Гэхдээ гадуур явхад ингээд нилээд хөвсгөр харагдах штэ наадах чинь. Гадуур явхад уу? Тий. Үзгүй шүү дээ. Яг ингээд хараа хувцас тайлал яг үнэхээр ирж аар ир болчдөг бол гадуур явах хөвсгөр өмсөн надад юус хамаач байхгүй нэрээ. Би цайсан. Би цайсан. <laughs> Мегагийн тэр гой гой гой. Мегагийн сонгох. Нөгөөдгийн сонгох юм байна. Яагаад? <laughs> Яагаад гэдгийг хэлмээргүй. Таван дээр яагаад? Чи яагаад тэгээд ийм порлоо наваачаад бөксөндөө ээжээд төвчгэн аймсчихж явж байгаа. Үгүй үгүй ингээд байгаа штэ. Хүүх өгзөггүй чөргөр. Гэхдээ хувцас өмсчгөр гой харагддаг биетэй гэдэг байгаа аахгүй юу? Үгүй яг л чи хиймэл юмнууд наан цаана хийж байгаа юм. Хин хиймэл юм хаана хиймэл юм хэрэглэн гэдэг байгаа. Яаж тэгээ гой харагдах? Нөгөө нэг фитнесийн нөгөө угаасаа өгцөн өгдөл нь тийм байхгүй юу? Энд байгаад Тэгэхээр харин гадуур би гадуур харагдахтаа гоё байх нь хэрэгтэй гоо. Би зандах тантай ингээ хэрэлдэх гээд тааш данжгаах. Шаад үлхний тийм юм байхгүй. Миний тэр нөгөө нэг хүүх хөгзөггүй чүргэрийг тэгээд угаасаа ганцхан хүн харна штэ. Орондоо ороход харна харах нь штэ. Гадуур л гоё ухтаа гоё харагдах хэрэгтэй байхгүй юу? Би энийг сонголоо. Ерөөсөө. Би бол гихтэй гихтэй мисэн юм ярина. Аа. Тэгээ гадар яхад ямар хамаатай тийм үстэй. Яг эсрэг байна. Тийм тийм байна. Яг эсрэг салдаа. Тэр нөх фитнесийн модель хөхнүүд дэж тий янз бүрийн ингээд хувцсны ингээд тэд нар чи ингээд бүгсэндөө хиймэл онжиг хийчдгийм байлээ штэ. <laughs> Онжиг. <laughs> Тэгээ дараа амар гоё зурган дээр ингээд нуруу нь хотхор тэгээ бүгсэн маш гоё юм алимшиг. Хиймэл гэж юу? Хиймэл юм байлээ. Би тэрийг харсаасаа үнэхээр стресстэй байсан заяо. <laughs> Би ч гэсэн наагаад зур гой зураг авуулга авна шүү дээ. Тэгээд авуулаач тий. Үгүй яах вэ? Хэн болгоод байгаа юм? Тэгээд энэ монтажны мастраар монтаж <laughs> хийж Монтажны масаг зин хий. Хашааш. Хашаах. Хашаах одоо монтажны туршилт хийгээд байгаа. Би би бол фотошопыг хийгээд өгч байгаа. Би фотошопыг. Манай нөхрөч төр хашаахыг нүү альмаагаа хийж тэгж автыг. Альмаагаа. Альмаагаа. Аа, альмаагаа. За за за за тэгвэл дараагийнх нь асуулт руугаа дараагийнх асуулт руу орлоо шүү манайхаа. За нэг юма томруулад нэг юма жижигрүүлнэ гэвэл юуг томруулж юуг жижигрүүлэх вэ? За бүгд бүгд бүгд ярина шүү энэ. За гитсээ жижигрүүлээд нөгөөдгөө томруулна. Яа яа. За Би тэгээд бүхэн том юм хүн ярьж байна. Жижиг хэмтэй хүн тэгэлтэй ер нь <laughs> болтой. Би гитсээ жижигсгээд цээжээ жоохон томруулчмаар байдаг юм болов уу? Зөө зөө. Тэгвэл зөвүүд болчихно л да тий. Жижигрүүлэн тий. Геркулес шиг л юм болох болох нь л да биш. Би шилбээ жижигрүүлээд бөхсөө томруулъя. За болж байна. А болж байна. Наад чи яг чам хэрэгтэй. Тий би их э, бүдүүр шилбтэй ер нь. Шилб давгүй. Гэтэ хараа ер нь бол манай аав шилбтэй шилб сайтай хүн хүүхэн гоё байдаг гэж хэлсэн. Тэрээс хойш би өөртөө маш ихтгэлтэй болсон. Болсон байдгийг. Гэтэ би жижиг шилбтэй байж үзмээр байна. За за. Гэрлээ. Би калпига багсгана. Калпига багсгана. Калпи гэдэг нь Одоо яг энэ гадна энэ гадна калбига багсгаад хөхөө томруулъя. Калби ч аир гоё юм шүү. Ноо, тэр чин тааз биш калби. Тааз бол ингээд том, тааз ингээд масаараа том байвал гоё л доо. Калби ч гойны хажуу талд байгаа. Хүн болгол хий зовлон өөр шүү. Ямар шани те. Ямар шани зовлонтай тэгээд амтны зовлон өөр шүү. Таага намайг ажигласан бол би дандаа юм дэргүр хорвоотой болоод өмсдөг штеп. Тэр би би чиний юу э, э, харж байсан гоо. Би э, тэр чинь тэр чинь юуны хойд яг л байн гардаг. Би та уучраас калбигаа нууж дандаа тийм юм өмсдөг байхгүй. За за за за. Бариу юмных өмсдөггүй шүү дээ. Аа за за за. Гэхдээ эрэгтэй өндгүүд калби гэж байх уу? За ёстой мэдгүй. X сүлтэй хэрэгтэй хүн харж ирснээс галбитай хэрэгтэй хүн харж байгаагүй нэрээ. За за. Энэ яваа насандаа. Галби байл эрэгтэй хүний галби бол гоё харагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр галбитай болохоор гоё харагдана. Манад анжгаах нэг л юм аа багсгах болохгүй. Тэр бол өгцөг. Миний өгцөнд нэг шүтцээ нэг шиг байгаа. Би яг фитнес дээр нэг зургийг аваад тавина нэрээ та нар Вэнли. Манай нарны аймагт нэг тийм хүн байна. Манай нарны аймагт анжаахаас өөр гоё өгдөгтэй хүн алга. Тийм шүү дээ. Үнэн гадхаага байнг ярьж. За өнөөдөр удаад 17 цаг 26 минут болсон. Манай найрлагч санал асуулга оруулсан. Эсрэг хүйсний Хөвсгөр чөргөр хоёрын алийг нь сонгох вэ? Аад нь хөвсгөр, бэд нь чөргөр. За манайхан санд асуулганд өтвөртөө оролцоорой. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Mal Cosmetics-ийн витамин сэрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хамтран айлаж байгаа. За витамин С нь ийм солиотой. Үгүйш тахаа. Витамин Д нь ийм солиотой. Юуг нь нуумаар, алийг нь, Д-г нь нуумаар байна, Ц-г нь нуумаар байна уу? Алийг нь л нуучмаар байна. Ээ, одоо эхлээд нэг Ц-г уух. За Ц-г ууя. Ц-г ууя. Би Д-г нь. За ярьж, ярьж, ярьж. За за за. Оо, бүр гурван цаг гэр болж байгаа. За, юу гэдэг нь ингээд үнэ анхаарал шууд татдаг байхгүй юу? Mild Cosmetics Япон витаминууд нь нэгийг аваад хоёр дахь нь 50% хямдралтай болсон. За тэгээд хавар ирэхээр ерөнхийдөө дахлаа мууддаг. Тэгэхээр зайлшгүй одоо витамин уух хэрэгтэй. Эрчүүд хөвчлэн гэрийнхнийхээ эрүүл мэндэд агарч витаминууд багцаар авдаг аа гэж энэ бидний сайхан энэхүү сайхан аман тайлбар дайр маань байна. За тэгээд Япон витаминууд нь болохоор ам цайтай хүүхэд идэхэд ерөнхийдөө бол ямар ч асуудалгүй яг чихэр шиг гэдгээрээ юм давуу талтай бүх витаминуудын хоёр ширхгээр удаг. За одоо энэ ингээд шилбэд яг ингээд нөгөө бидний хүзүүндээ зүдэг байсан нөгөө нэг хуу гэд нэг зүйл дээр үү те яг тэр шиг. Тэгээд энийг ингээд шууд хоёроор нь ингээд идэнэ. Тэгээд ингээд гадна талдаа витамин С дээр тэгээд идэнгүүд э, дотроос нь жимс гараад ирнэ гоё. Энэ яг нэг юм жели чихэр шиг юм, эрзэн чихэр шиг юм. Эрзэн юм чихэр шиг. Одоо энэ нэг ширхэг ингээд 500 г витамин С нөгөөх нь 500 г. Ингээд нийтдээ өдрийн хэрэглээ буюу 1000 г миллиграмм витамин С. Шингэт сайтай гэж байна. Үний хувьд боломж ингэсэн болсон байна. За тэгээ ууха хизээч матахгүй гинэ. Тэр нөө юу учраас гоё учраас те. Би таарт юм зүйл. Өдөр цааны заараа хоол олжчод хоол олсныхаа дараа амттай мэдмээр өөр витамин С, мальти витамин С яг гоё тохирдгийг. Яг үнэ. Маа, би маа. Би 3 сар уусан байхгүй юм витамин С. Фитнесийн багнаар шилсэндээ витамин С хоол идснийхаа дараа уу гэж зөвлөдөг. Жоо жоо. Аа. Яг тийм. Хоолыг хурдан шилжүүлж өгдөг. Мах чинь мах эдсэн уусан юм чинь задарна. Оо тийм үү? Би нөгөө нефтролог гэж үзсэн чинь ингээд нөгөө бид нар ингээд гисэн штэ тэгсэн чинь яа болоо чи шүүс гоочоод байна. Гэхдээ уусаа ингээд зүр аргагүй юм чинь. Уусаа тэгэхээс аргагүй. Оо. Алах гэж байна. За ойлгоо. Усны дуурыг олж өг. Гэхдээ яг ингэж хэлж чинь 75 33 99 66 75 33 99 66 За хаврын За хаврын хамгийн том хямдрал нь бүх салбар дэлгүүр болон онлайн дэлгүүрүүд явагдана. Mile Cosmetics гэсэн сайтаар нь ороод мэдээлэл бас ингээд хараад захиал өгөх боломжтой. Тэг гоё амттай те. Аа. Үнэхээр гоё амт. Malt Cosmetics гэдэг Facebook page нэгаа харин Malt Cosmetics Цэгимэн гэдэг нь вебсайт нь шүү дээ. За ингээд түрүүний хамтраа илэрчээр Malt Cosmetics-ийн витамин сэрүүлмэндийн бүтээгдэхүүн хамтраа илэрч байна. Баярлаа. Баярлаа. Өнөөдөр бид хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв маань хөсгөрөө чөргөрөө гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За юу ярьж байсан бэлээ? Яагаад? Нэг юм томруулаад нэг мал жирүүлнэ гэсэнтэй. Энд энд гэцээ багсгаад цээжээ ихсэн гэсэн тэнд шилбэ багсаад бөксөө томруулна. Аа энд болохоор өгсөн өвцөгөөр хашигыг дахид нэг хэлүүлмээргүй бэл дээ. Хашигыг ойлгомжтой. Хашигыг ойлгоно хэвчээ. Одоо миний халгаар галбигаа багсгаад хөхөө томруулах тийм үү? За. За дараагийнх нь тарган тарган царайтай гой биетэй тарган биетэй гой царайтай хоёрын алиг нь сонгох бай. Чи яагаад инегээд байгаа юм? Үгүй ээ, би нөгөө нэг дарган царайтай лахгүй. Тэнд урхаа царайтай байхгүй юу? <laughs> Тэгэл ирээд. Мега турган царайтай турга бийтэй. Би турга царайтай тарган бийтэй <laughs> байхгүй. Тийм үү? Тий. Тодорхой шилжих. Э, болж өгөл тэгчмээр лээ. Яста шалгуулж гинэ. Гэрлэгч яаж хийцээ? Хацраараа ингэ таргалдгүй заяа. Би ингээд би ингээ амар сан ингэсэн байхгүй. Би ингээ бондор хацрагтайсан байхгүй юу? Ингээ дээрээ байсан заяа. Тэгс цорсон чи миний хацар доор олцсон заяа. Унжчдээм билээ ингээд. Тийм болохоор би яг эсрэгээр нь сонгоно. Бүдүүн бийдээ турхаа царайтайг сонгоо. За за. Ноолоход гоё штеп. Гашаах. Аа э, а зүгээр нөгөө талынхаа үнийг үү? Үгүй ер нь ер нь өөр дөр ер нь аа а ер нь турхаа царайтай дээр баха. За. Тэгтээ хүн ер нь том толгойдоо тэгээд турга бийтэй байвал нэг чупа чупс шиг юм байна. Тийм сонь харагдах байх. Би бас амар гой даваа талтахгүй. Одоо ингээд эфир дээр бидний цээш хэсгэл гардаг шүү дээ. Тэгэхээр би ингээд ийм бас нэг гайгүй ингээд шүгэрдүү нүртэй болохоор ингээд намайг бүдүүн гэж мэддэг байхгүй. Би ингээд заримдаа ингээд намайг нэг бүдүүн. Энд хүн бас нэг хүн намайг хөлөө уртсгаач гинэ. Би ёстой хөлөө гаргаж би цуусдаг. Би шүгэрдүү. Би нэг амар урт хөлдөг. Би ингээд хардаа ингээд байхгүй. Турчаад ингээд Тэгээд би ингээд миний цээж мэж гар мар айгу турцсан шүү гэд ингээд ингээд хилдээ харуулах гэсэн чинь би энэ там байсан тамаасан том ингээд юунууд дэлгэснүүд хаачдаг заяа. Би болж үгүй ингэвэрэд өгөхгүй ингээд зогсч өгдөг байхгүй. Ингээд Тэр гүгээр боломж авахгүй эфир дээр. Тэнгүүд чи шууд эфирээс гарах явчихсан. За за хүн тэгээд одоо өөртөө байхгүй байхгүйгаал сонгод юм чи би тэгээд одоо тэр булцгал царайтай туранха биеийн сонгоё да. Аа одоо яг тэр нь мега гэдэг байгаа үстэй. Тийм. Мега хөрх шүү дээ. Гэхдээ би ингээд юм бомбгор энэ царайтай байхгүй гэсэн манай удам. Тэгээд ингээд тэгээд би яг хүмүүс намайг хардаа ийм бомбгор жижиг гэн намхан хөх гэж боддог гэсэн. Мегагийн эгч нь бас бомбгор. Тийм. Би ингээд шүвээсэн царайтай шүвээсэн залуу байсан ууг нь. Тэгэл яг ингээд жигтгэл таргалсан. Ер нь бол толгойж таргалаад, биенж таргалаад яг жигтгэл таргалсан. Энэ хоёр хамт фитнест яваад нэг нэг нэг амар шиддэг болсон. Тэгээд нүүн ахыгаа дөрөв шидсэн. Би дахиад шидэх үү? Анжгаах, онжгаах болчих уу? <laughs> Манай онжгаах байж тэ залуудаа бол үнэхээр тасарсан залуу байсан. Би хаач хэлнэ. <laughs> Өчтөр би нэг залууг байхад зургийг фэйсбүүк дээрээ тавьсан чи зүгээр хүмүүс шаагаал зүгээр. Тэр хажуугийн имэгтэй имэгтэй наад. Хоёулаа 5 сарын 1-ээс бас фитнест явж эхэлсэн тийш таха. Бэлэр хойлоос би би нэг шиднэ заяа. Бэлэр чараа намайг танихгүй юм шиг эмтэрнэ гэсэн шүү дээ. Зөө зөө зөө. Тэгээд би хэзээ тийм ярьсан. А тийм л биш үү? Би зүгээр фитнесээ багшаагаас анх удаага явж байгаа гэж хэлнэ л гэсэн шүү дээ. Тэгвэл анх удаага явж байгаа гэж хэлэхээр амар анхаарал тавьдаг. Би тэгвэл таныг багш болгонд очиод одоо 5 сар болгоо явдгийг 5 сар болгоо явдгийг хэлдэг. Ховлол ховлол. Нэр нүур яг нүур тураа харах гэж байхгүй тий. Уаашаа бай. Гүг. Яг ингээд бэлтгэл хийхэд байна шүү дээ. Хүний толгоноос хамгийн их хөөс гарч байгаа шүү дээ. Бэлтгэл хийгээл яг юм бол шөвийчгэл юм шиг байна. Би одоо бас <laughs> нэг ингээд 2 7 хоногийн өмнөх юугаа хардлаа зурагтайгаа ингээ харьцуулаад харсан чи нэрээ жоохон шүүц юм шиг санагдаад байгаа бас. Санагдаж байна бол жижигхэн царайт юм лээ штэ. Сахлал тийм амар урт сантиметр юм байлээ. Үгүй залгаагаа сахлаа уруулсан гэж царай нь болцаагаад ирэхээр нь тэрийгэ нуухгаа давхар ирүү мөрөөгөө нуухгаа сахал ургуулсан байхгүй юу? Э. Тийм, э. ер нь бол тийм э. шүү. Би ингээд номиг ингээд дараа ингээд ингээд турын мурыг ихээр ингээд өөрөө турахгүй болохоор би чи тураач чи бүдүүн бүдүүн гэдэг хэвхэвгүй. Би одоо энэ нэвтрүүлгийг далимдуулж юм хэлээ. Замдаа тураач. Ирүү ирүүгүй хүмүүс байдаг штэ шууд ингээд оруулнасаа цаашаага ингээд хүзүүн баг үргэлжилсэн юм шиг тийм юм байна. <laughs> Тэд нар чинь их сахал тавьдаг байхгүй. А бас уу. Тэрийг ануух. Яана тэгээд над чинь сахал ургадаг юм бол одоо тэрийг яг уу зүгээр ингээд ургаад байхлаэр байн байн өглөө болгон хусах үнэн тамтай байхгүй. Зүгээр жоохон засчаад ингээд явж ивэл амар шүү. Халуцдаггүй. Яг ихээрээ дотроосоо битсэн байв. Удмара гэдэг худлаа шүү. Мегагийн ээж нь мисс шүү. Бүр нарийнхан царай нүртэл нарийнхан гэж. Хаа чимээгүй. Намайг гандангийн хүрдэн дээрээс олсон гэсэн. Гөө чимээгүй л бай. Би бас нотлсон тэр. Нөгөө танаа зохиолч чинь мангар Хоёр нэвтрүүлэг дээрээ тавьцал явчихна. Одоо яах вэ тэгээд бодит байдлыг шууд хэлсэн. Таршааны нүхнээс олсон шүү дээ би чи. Аа. Хүүе гэтээ энэ хүмүүс ингээд хөвсгөр хөвсгөрөл гэдэг энэ нэнгүүдээ одоо ингээд энэ комент дээр ингээд хөвсгөр нь хөөргө хөвсгөр нь хөөргө гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг бодит амьдрал дээр заяо. Ингээд хөвсгөрдөө тэгээд ийм туранхаа хоёр хүүхэн зэрэгсээ сууж ямал залуучууд ингээд туранхаараа шуураад байдаг байхгүй юу? Тэгдэг. Тэгсэн мэт удлаа ингээд бичгээрээ боб бод хөвсгөр хөвсгөр гэдэг байхгүй юу? Манай мөгийнх миний таргалж тургалахыг айгүй их сайн харддаг юм шүүгаа. Ингээд би ингээд нөө туучаад ингээд явсан чинь манай гэрээ манай мөгийн ах гэх. Аа. Тэгсэн чинь намайг хараа тарган дээр гоё эсвэл тарган дээр гоё эсвэл арай мөнгө ягч нь шүү дээ амар шүү дээ ер нь та хоёрыг хажуудаас болох чаар хайшаач хөдлөхгүй байгаа үстэй харин тийм надад амар хэцүү бай гэрлэг болохоор тэж тийшээ цөлцөд тэгсэн нам нам нэг хоёрыг болохоор хажуудаас салах хоёрыг хажуудаас би бүр анханасаа л тэнд суудаг байсан угаасаа цөлөгдсөн шүү дээ чи өдрийг донд маргашнаар харуулаад суулгацсан тийм надад зүгээр аргаша аргаша суулгацсан аргаша тоогч шүү тий. Хад харуулаад гэж солгоцсон. Яй. Тэгэл тийм тийм үстэй. Хад харуулаад. Намайг таргалчиж мега турчиж гээд сууж идэв. Танаа мөгий чи тийм штэ. Тийм тийм тийм. За. Хад харуулаад солгочдаг л юм даа. Хамтран хэлэгч ярьсныхаа дараа юу яа? дараагийн асуулмөр орё. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 35 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран аялагч танилцуулсны дараа санал асуулгын дүн танилцуулах учраас манайхаа санал асуулганд өтвөртөө оролцоорой. За, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хөдөлгөөн баяр баясгалан өдөрт 2 удаа дүрхэх 12 цагийн турш өвдөлтийн зовирыг хөнгөвчлөх Батрын хамтран аялагч байгаа. Би дүү шингэндэл явчихдаг юм байна. Оо, тийм үү? Та үзсэн үү? Би хэрэгэлдэг. Шингэнд явж штэ. Миний яг энэ L4 L5 дээр Аа яа яа. Нуруу ярьж шүү, нуруу ярьж. Би онгоц муудаж байгаа юм шиг бодож. Эл дүр эл тав гэдэг юм уу? Эл дүр нурууны үе ахгүй юу? Аа за за за. Би эн чинь энэ дээрээ нөгөө нэг ингээд миний нэг ингээд юм махна. Эл дүр нага яг ахар сүүлний дээхэн тал. Аа за. Эл нэг нь Эл тав нь эл тав нь эл дүрийнхаа дээхэн тал. Тэгээ би та нарт бодож явсан үйл явдлаа хэлээ л да. Тэгээ би MRI зураг авахулаад тэгээд нуруу муруугаа имчлээд ингээд одоо зүгээр л дээ. Тэгээд надаа эмийн сан орсон чинь ингээд нурууны хамгийн сайн зөв тос зөвлөөч гэсэн чи вольтерээ өгсөн. Вольтерийн чи ингээд нөгөө орсоор вольтарын штэ. Тэгээд тийм. Хөөе ёо. Наадах чи хардаа шахдаг тоос юм уу? Эсвэл ингээд ийм нөө бөөрнхи юутай юм уу? Шаргалтай байхгүй юу? Нарны шиг ингээд шууд шахдаг. Тэгээд ийм юм тунгалаг одоо юу гэдгийг юм гэлэн тунгалаг гэдэг. Гэлийн хэлбэртэй. Маш шинжлэх ухааных нэмийг ярьж гээ. Эдний гол үйлчлээд байгаа нь тэр найрлагтны бодис нь болохоор доклофенак гэдэг бодис байгаа. За, диклофенак гэдэг. Энэ бол энэ тосонд 2% агууламжтай байгаа учраас зүгээр та ингээ арьсандаа дүрхэд чи арьсыг чинь бүх газруудыг ингэж нэвтэлж ороод нэвчиж ороод яг тэр өвдөж байгаа хэсэгт чинь бааргүй үйлчлдэг заяа. Хэрв их их өвдөж байгаа бол хушигны гэдэг байгаа. Хушигныхаа хэмжээг ингээд авчижээ заяа. <laughs> Тэгээ тийм хэмжээтэй дүрхэн заяа. Хэрв жогоон баг өвдөж байгаа бол инторын хэмжээтэй. Инторны хэмжээтэй. Тэгээд үргэхэд болно. Ерөнхийдөө л одоо нөгөө нэг эмгтэй хүмүүс чинь их өсгөдөө гутал өмсөн, дасгал хөдөлгөөн хийсний дараа жоохон уруу буруу бас эвгүй болдог штэ тий. Яг тиймэрхүү үедээ бол иймэрхүү гэлэн тос ч юм уу төрчид ер нь гимбүү. Би хэрглэж байгаа хүний хувьд бол хэлий. За за сигнал явчихдаг штэ. Эднийхэн дуурай хэлж өгөөрэй. За юу 99 тэг 7 68 тэг 7 гэсэн дугаар байна. 99 тэг 7 68 тэг 7. За тэгээ мэдээж бүх хэмийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Харин одоо юу юуг 4 сар дууслаа. 4 сарыг дуустал та Аз баруун Монгол ММКС хэмийн сан Монсор худалдаа авалт хийх бүртээ Корега хэмшүүдний наалтаас бэлгэнд нь өгч байгаа шууд. Манайхан яараарай. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар <laughs> хөдөлгөөн баяр баясгалан сурэтаар Болторын хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраа өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв байна. Хөвсгөрөө, чүргөрөө гэдэг сэдвээр ярилцаж байгаа. За зандаа ингэнэ. Яг гой биетэй олчвол алмаа л гэдэг. Яг яаж алах уу, юу хийх үү гэнэ. Нөгөө нэг гадар баханд явах. Зандаах нөгөө нэг сарын нэгэнд ажилдаа орж ирэнгүүтээ би өнөөдрөөс жинк ална гэснээ. Өдөр яг алах гэсэн чи амар нойр үргэдэг гэж гэсэн. Би яг тэр нөгөө нэг хүнийх нэрийг хэлээд яг. Манай рок попийнхны нэг нь л тээ нэг хэсэг э, боди моди хийсэн юм шиг байна. Тэгээд нэлээ хайтахан цээж мэж хайтахан болоод ирсэн чинь. Час судлаа юм нэг бодибилдингийн мак хүмүүсцэн тэр дөрвөн замын соёлын э, одоо үйлдвэрчний хэвлэлийн соёлын төв ордны тэмдэл хамгүй яж хангалтсанд ингээд бактери тавьсан зогсож байна. Тэр чинь алаад байгаа юм тийм байна. Тэр чинь алаа явж байгаа нь тэр шүү дээ. Яг үгүй. Тэнгүүд би нөгөө нэг замын эсрэгтэлд явж байгаа хгүй юу. Эй гэл ингээд дуудаад сайн өгшөө ингээд гисэн чинь. Нөгөө ингээд Зүгээр хэлэхлээр тэр чинь биеийн сулгарч гад хамаг чанга дээрээ тавьсан. Юмгүй. <laughs> Чанга чангас юм байна. Адал байсан шүү дээ тэр чинь. Алаа явж байгаа хүн чинь жинхэнэ тэр шүү дээ ерөөсөө. Яг яг яг яг яг. За, сан тасалгын дүн гарсан байна. Эсрэг гүйсний хөвсгөр чөргөр хоёрын алийг нь сонгох вэ? Аад нь хөвсгөр гэдэг дээр 325 хүн буюу 67%. Чүргэр гэдэг дээр 112 хүн буюу 33% саналаа өгсөн байна. Тэгэхээр ер нь бол хөвсгөрийг сонгох юм байна. Намайг нэмээд 34. 34%. Хөвсгөр нь гэхдээ яг юу нь гоё вэ? Одоо бөөмөд одоо яах гэм байгаа юм. Тэгээд э, ямар өвл идсэн тавах гэж байгаа биш. Өвсгөл мөсгөл яаж яах юм байгаа юм. Тийм ээ. За. Яг 10 жил хачин гой бийтэй байна заяа. За. Гэхдээ тэр насаа сонгох гэвэл аль насандаа гой бийтэй баймаар байна. Би энэ ямар гой асуулт вэ? Би 50 таа гой бийтэй баймаар байна. Яагаад? Гэтэ тэрнгүү залуу хүн чинь те чанга биетэй байгаа, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж байна, эрч хүчин байна. 50 гараад ирчингүүд эрч хүч сулраал, гармон бас тэгэл нөгөө нэг янз бүрийн гармон мармон нөлөөлнө штэ те. Тийм үү, хаашаах юм гээд яаж байгаа юм. <laughs> Тий. <laughs> Тэгээд тэрнгүүдээ би хараа ингээд 50 та ингэ оо манай мигмар цэцэг эгч 50 та гэсэн чинь хүүшээ ямар гоё 30 та хүүхэн шиг юм бэ гэл тэгж хэлүүлмээр байгаа хгүй юу. За за за би бол тэгхгүй би бол яг 30 та юм уу 40 та байж хатал штэ эд говьтэйг юм. Та тэр үедээ бол үнэхээр чадваргүй л хэлсэн юм тий гоё бийтэй болох би би бол угаасаа одоо гоё бийтэй тий гоё туранхаа залуу уу тэгэхээр би яг одоо энэ насандаа яг одоо энэ насандаа л үнэхээр гоё бийтэй баймаар байна би одоо бас яг яг одоо энэ насандаа гоё бийтэй байх ёстой байна гэж бодож ягаад би бол үгүй би ямар бийтэй биш яадаг энэ өсөлтөд нөгөө ингэдэг яг одоо бол манусын нэг юм нэг ирчвчтэй байх нэг 10 жил ерөнхийдөө байгаа байхгүй. Энэ үнтэй те ингээд зөвүүн байх хэрэгтэй байна. Зөвүүн байх хэрэгтэй байна. Тэгээ одоо ингээд төмөр мөмөр өргөө те хаашаа хаашаа ингээд би ч одоо ер нь удахгүй ингээд дараа жилийн хөдөлт чинь гой битэй анжгаа манжгаа гэсэн сууж байгаа юм шүү дээ. Сууж мухлаар ингэж сууж мух. За та <laughs> тэгвэл ер нь доо хайж жил гараан явах хэрэгтэй шүү дээ. Төлбөртэй л байх хэрэгтэй ингэсэн. Хамгийн гол нь. Яг зөв төлбөртэй л байх. Төлбөртэй л байх хэрэгтэй. Тийм гинэ. Хөвсгэрийг сонгодог болохоор л турмааргүй санагдаад байдгийн гинэ. Тийм шүү дээ. Ингиж нэг хідэн хүүхнүүдийг бүр балж байгаа байхгүй юу? Даадууч яг хутлаа шүү. Яг өмнөдөө цаатаа дутлаа. Ингээл нөхөр мөхөр дэгдэх. Хургаадаа суудаг шүү. Би одоо ингээл таргалчвал яана гэсэн чинь хүүшээ хөөхөн штэ хөөхөн базууртай гэж мэгэл заяа. Шал худлаа яг үндэ эмхтэн өөрөө өөртөө л гоё явах ёстой тий их тий. Тий. Ганбаатар утга төгс гэдэг хүн ингэ хоёр чөргөөр тааруул бараг гал гарна штэ гинэ. Үнэ үнэ үнэ. Жиго fire fire. Юурээс тэр дээр үеийнхний тэр нөгөө мотор гал юу яаж исэн чинь бол юурээс тэр штэ. Штэ. Гараа дөмөр атар ингэ аав хүү хоёр вампир явж ээж гинэ. Тэгэж энэ хүүн аава энэ их чиг ням ням ням чи үгүй хоолоод ястэй л гэж. Тэгвэл энэ их чиг гүй пол болгодно. Тэгвэл тэр их чи гэсэн. Аав нь үгээ авч гараад ээжигээ ням ням ням гинэ. Гай гай гай ана. Гай ана биш. Ээжигээ ням ням хийж гад тэр. Шинэ ээж тийм ээ. Шинэ ээж. Нэг нь нэг нь шүргээр ясан дээр нөгөө миралэг пологтон дээр гурав дахь нь болохоор ясан бахна. Мах шүлэн. За тэгвэл хардаа өөр асуулт байгаа юм чи. Хүү. Би нэг юм асуух уу? Аа за. Махшуулн таарсан эмэгтэй хүн гэж яг ямар эмэгтэй хэлдэг тэрийг л хэлчих. Махшуулн таарсан гэдэг нь шүү дээ. Одоо чи чиний байгаа байна шүү дээ. Энэ дээр зүгээр гадуур нэг 3 мм өөхцүүлэл яг болж байгаа. 100 зам. Яг жигтгэн 3 мм өөхцүүлэл тэгэл яг болно. Тэгэхэр чин тархан харагдахгүй ээ. Чи 3 мм, 3 мм ээ. Алхан шүү дээ. Ажиг алхан. Махшуулн таарсан эмэгтэй хүн. Аа, юу би хэнийг бол боддог шүү дээ. Э, тий, тий. Гэрлээ. Тэнгэрийн э, амар амарын бодож явдаг хүн шүү. Тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө мега ахын чамаг чамаг байнга бодож явдаг. Тэг гэрлээг чи боддог байсан биз дээ. Нэвтрүүлэг дээр болгож гэрлээг боддог. Би би би бол байнга чамайг бодож байгаа шүү дээ. Энэ хоёр бүгд тэр нэвтрүүлгийн юу фитнес дээрч тэр. Бид нэр зөв фитнес нөгөө хөдөлцөөл орж байгаа юм шүү дээ. Усмасаа цугаас. Фитнес явах бол би намайг дагуулж явна. Гангархан бас намайг. Бас гангархан. Хорхон хорхон намайг дагуулж явна. Маш шинэ таарсан эрэгтэй үнийг хэлэх өгчээ. За. Таны сэтгэл. Магшуулан таарсан эрэгтэй хүн гэхээрөө магшуулан таарсан эрэгтэй. Одоо над чи бүх бод гэдэг. Аа тийм. Юу гэж тий яасан гэж тий. Яг хэлэх гэж хатан болов уу? Үгүй ээ. Муу гэж юу зүгээр жоохон тийм бүр хитрхий чөргөрч биш гэсэн тийм шалчгард байхгүй юу? Шалчгар юмнууд нь юмнууд яг байхгүй. Юмнууд чи өөртөө дэлхийд байгаа юм уу гэж Юмдууд нь шалчгар гэдэг. Тийм л баг, тийм л баг. Түрүү тийм биз дээ. Танаа мөнгө батчих чамаа хоош нь харуулаа суулцсан. Бүгд насаа би тийм суучихсан. Йоо би шалчгар юм байна. Яа, шилжгэр юм дээр бат. Тэгээ, тэгээ автас утсан юм байна. Аа, утсан байна уу? Таа яа. Энд чинь дөрөлтөд нэвтрүүлэг хичээ. Яраасаа яг энэ агшлыг хүлээгээ сууж идэг нэвтрүүлэг. Гай гай. Яа надаа гинтүүлээ хоороо. Йоо энэ. За за. Юу юм бэ? Сүүшиг яах вэ? Яа битээ хүний хилээг үлдээ. Аа за за тийм ээ. Бүгэ уушаач гэдэг. Юу нэг ойлгомжтой л таач яг тань хэлчихэж байгаа. Бүгэ уушаач гэдэг. Яг шатчихад зүгээр шатчих нь бол бас болж ирсэн байхгүй. Бүх юм нэг жилэлээр байхгүй. Бүх юм нэг жилэлээр. Амраа гоё штэ. Жүжигч амраа. <laughs> Аа, амраа гоё. <laughs> Махшилэн таарсан тий. Аа, махшилэн таарсан. Ах бол болчинтай штэ. Амра амра маргааш нээлтний Монгол гээд киноных нээлт нь болох гэж би хожин. Манай гэрлээд гэж. Манай гэрлээ чамайг магшуулсан даарсан. Янзын гоё гэж <laughs> ээж чинь авах. Өөний өөснө гэж чүт чүт намхаа. Чамайг хэд чинь авах хаа гэдэг. Одоо энэ манай ажлаас нь штэ тий. Манай ажлаас магшуулсан даарсан гэвэл нь штэ. Манай зандах байхгүй юу? Зандаагийн гизийг жоохон хойшлуулчмаар байгаа. Энэ нөгөө нэг юм юу насны гиз яваад байна шүү дээ. Тий. Яа насны гиз шидэрч залхуу хийгээ. Тэгээ яг би насны ч юм уу залхуугүй ч юм уу гиз яваад. Зандаагийн гизийг хасчвал бол яг махшилэн таарсан гэдэг үү. Намаг юм. Эй хүүрийн байшаа. Нимэг төрс насны эмэгтэй хөтлөгч ажилд авъя. Тэр тодорхой олчих шиг бодлоо. Тэйлээ тэйлээ. Тэйлээ. Бид нар арга Аргагүй ихэд л энэс шүү. Зүгээр 35 дагтаа инээжлээ. Бүх юм шийдвэр хэвстэй дээр би юу лээ гэж бодсон шүү дээ. Продюсерийнхаа яа чоолж инээ нэг жил юуста байхгүй. Яа. Гоо тэгтэл нэг үлдчихтэй шүү дээ. Бүх юм шилжчихгээд. Яа тийм зөв тогтоос. Одоо харахаар бүх юм чи шалжчихжтэй гэж бодогдоод. Одоо ингээд шинэ жилийн анхаа асуултан дээр бүх юм шалжчих хөг юм бэ. Атмиг дуулна шүү дээ. Одоо нөгөө нэг юу яа. Дархан мархан хугалт хэрдээ бүх юм шийдэж байгаа санагдаад. Одоо одоо би өөдөөс нар суугаад нэвтрүүлэг ин шүү. За тэгээ өөдөөс нар суугаад бүх юм шалж байгаа. Бүх юм бодож болоо тээ. Яа тийм шалж байгаа. Яа. Бид юу сайн уу яахгүй. Зайнурын 2023 оны 4-р сарын 27-ны Пүрэв гаргийн Яра нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа сориотгаар шоу төрөд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ялгчаар хөдөлгөөн баяр баяс олон болторын за мөн Марк Сматксийн витамин сэрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Үйлдвэрлэлийн хамтран ажиллагч Mild Cosmetics. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хөдөлгөөн баяр баясгалан 12 цагийн туршид өвдөлт өрөвсөл дарах Волтерен эмүүлгээл мэдээлэл авах утас 99.7 68.7 99.7 68.7 Дана нэвтрүүлэг. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3